Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangieji. Mano rankose pirmoji Lietuvoje gyvenimiškų patarimų garso knyga, kurią išleido mano vyras Aurimas Guoga. Savo laiku ji buvo tapusi socialiniu reiškiniu. Tada šios knygos klausėsi ko ne visi. Tačiau ar visi išklausę tapo laimingi ir sėkmingi, kaip kad autorius žadėjo dar knygos viršelėje? O jeigu ne, tai kur šuo pakastas? Ar kūrinys prastas, ar pats klausytojas kaltas, kad nepakankamai stengiasi? O gal visas šis gyvenimo patarimų žanras yra vienas didelis paklydimas? Apie tai ir bus ši mūsų laidelė. Įvadai tai, kad prieš keletą dešimtmečių gyvenimo patarimai buvo tapę pasauliniu reiškiniu, turbūt galime praleisti. Garsiausi pasaulio autoriai, kaip antai Anthony Robinsas, ir Brianas Treisis sutraukdavo didžiulės arenas klausytojų. Saviugdos knygos būdavo parduodamos milijonais egzempliorių, o ištisa karta jaunuolių, sėkmingai parduodamų autorių įkvėpti, ėmėsi verslų ir kitų savo drąsiausių svajonių. Tačiau šiandien šis gyvenimiškų patarimų žanras kiek išsikvėpęs. Galima sakyti, išėjęs iš mados. Dabar kaip tik priešingai, YouTube esama kanalų demaskuojančių apsimetėlius išminčius. minčius. Mano vyras Saurimas šią sritį paliko prieš gerus 15 metų, nusivylęs, kad retas, kuris iš klausytojų šių patarimų vedinas įgyvendino savo gyvenimo tikslus. kad kai kurie žmonės žino daug naudingo ir kad tokia išmintimi įmanoma pasidalinti, niekas nebejoja tad patarimų žanras turi teisę į vietą po saulę. Tačiau, kaip sakoma, velnės lypi detalėse, o jų nemažai. Pirma, vien tai, kad išleista knyga, dar negarantuoja, kad autorius kompetentingas ir kad jam pačiam pavyko įgyvendinti tai, apie ką jis rašo. Patikimiausias būdas įsitikinti, kaip yra iš tikrųjų, pasidomėti, ką apie konkretų autorių mano kiti pripažinti rašytojai, ko verta leidikla išleidusi jo kūrinį ir taip toliau. Antra, jeigu autoriui pačiam pavyko pasiekti sėkmės viršūnės, tai dar negarantuoja, kad tokio pat rezultato būtinai sulauksite ir jūs. Taip, įvairių sėkmės teorijų autoriai tvirtina priešingai. Sako, tu tik netingėk ir būtinai pasieksi to, ko norėsi pats. Tačiau kiekvienam proveržiui yra tinkamas laikas ir tinkamos aplinkybės. Jeigu paskaitysite 1650 metais rašytą knygą apie tai, koks verslas yra perspektyviausias, tai paaiškės, kad perspektyviausia gaminti karietas. Tik šiais laikais net ir labai tiksliai atkartoja visus žingsnius į karietų verslo sėkmę, turtuoliu tikriausiai netapsite. Aplinkybės nuolat kinta ir su tuo privalu skaitytis. Na ir galiausiai visi mes turime po unikalią gyvenimo misiją Vieno misija yra praturtėti ir parašyti apie tai knygą, o kito – tapti puikiu mokytoju. Jeigu iš aukščiau tau numatyta misija absoliučiai kita, sėkmės žengiant milijonieriaus keliu gali ir nesulaukti. Kur sėkmės mokytojai mus iš tiesų klaidina, tai kad ne kiekvienas sulauks tų pačių likimo malonių, net jei tinkamai ir tiksliai atkartos jo sėkmės receptą. Vieni esame apdovanoti vienokiais palaiminimais, kiti visai kitokiais. Ir jie vienodai vertingi, nes papildo bendrą žmonijos rinkinį. Tad kiekvienas turime žengti savojų keliu. Visgi, nemažiau teisinga ir tai, kad tas, kuris visai nesidomi kitų išmintimi ir netobulėja, net reidamas tik jam vienam skirtų keliu toli nenueis. Dažnas yra psichologiškai užstrigęs savo džiaugsmų ir vargų rate – tad be išorinės pagalbos neturi iš kur pasisemti valios ar energijos iš jo ištrūkti. Lėktuvui atsiplėšti nuo žemės reikia nepalyginamai daugiau energijos, nei pakilus išsilaikyti ore. Todėl ir dažna nesėkmės priežastis yra ta, kad žmogus neįdeda pakankamai pastangų sunkiausiai, pirmai daliai, ryšiam su praeitimi nutraukti, kad galėtų pakilti aukštai kaip laisvas paukštis. Prilipdyta prie žemės jį laiko visas pluoštas neįsisąmonintų motyvų. Sąmoninga valia traukia į vieną pusę, o pasąmonė vienodai stipriai tempia į visai priešingą, tad ir lieka žmogus kur buvęs. Bet kokiu atveju labai svarbu išlikti ištikimam savo svajoniai ir tai, ko reikia, išmokti bei pritaikyti tinkamai. Čia kaip ir nusipirkus išmanų prietaisą – Jeigu neperskaitai instrukcijos, naudoji bet kaip, nekaltink gamintojo, kad tinkamai neveikia ar žadėtų rezultatų nesulaukiai. Tad jei jums gyvenime reikia vedlio, būtų neprotinga užsispyrus tvarkytis vienam pačiam. Tačiau tokiu atveju verčiau jau priminti savo ambicijas ir įnorius ir kantriai vykdyti tai, ką liepia vedlys. Bet Jeigu patys gyvenime esate daug visko išstudijavę, jei vedlio jums iš tiesų nebereikia, Vienodai klaidinga būtų atkakliai jo ieškoti ir nepasitikėti savo kompetenciją. Saviugdos ir gerų patarimų literatūrai, kaip ir viskam kitam gyvenime, yra savas laikas ir sava vieta. O jūsų darbas – suprasti savo poreikius esamų momentų ir elgtis atitinkamai. Šiandien tiek, o kitoje laidoje – pasauliniai YouTube kanalai apie kalbą ir kaip šiame kontekste atrodome mes. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki! berapa berapa berapa